Estamos aquí con Greg. Hola Greg. Hola, Greg de Canadá. Greg de Canadá. Greg, hace cinco años viniste, ¿no? Sí, 2017. 2017. El, tercer curso, creo. Sí, sí el, primero, ¿no? El tercer. Brenda, ah, ah, en el primero, pero yo en el ah, tercero. Ah, ya, sí. No podía asistir al primero. Bien. ¿Y por qué has vuelto, Greg, con tu...? Porque me encanta el curso, es súper divertido y interesante y... Es, eh, me gusta pasar tiempo con ustedes, los, las estrellas de YouTube. Sí, <laughs> YouTube. y también Elena y um, Lorenzo. Sí, son las estrellas de YouTube. Ah, sí, has conocido a Lorenzo esta vez cara a cara, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y eh, has pasado eh, más de una semana aquí, ¿no? En España. Sí, la semana pasada en Málaga con un amigo de Tandem, un amigo pero también profesor. Oh, tenía que pagarle para pasar tiempo conmigo, pero, <laughs> pero es un amigo. Vale. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. OK. Em, okay, we'll just do a little bit in English, Greg, just for, mm-hmm. so that everybody can uh, understand. So you you're back here for the second time, mm-hmm. yeah. How how do you think? how does this affect your Spanish? Because you, you, you spent a lot of years learning Spanish. How's the course affecting your Spanish? What, what does it do for you? Um, I think being here in Madrid with native speakers makes me think a lot more about sounds and pronunciation. Mm -hmm. and, and mm-hmm. the differences between the way people talk here versus Andalusia and Latin America. Right. Yeah. yeah, yeah. And then to me, for me, the funnest part, I mean, the, I like the classes too, for sure. Mm -hmm. But for me, the funnest part is the, um, the after the dinner the, the, talking the, sobremesa, yeah. I guess, right? Yeah. Is that sobremesa? I don't know if that would be yeah, sobre, kind of, yeah. sobremesa, absolutely, yeah. yeah. because what, what we do here when, when the guys are eating on the night time, we, we have a group of uh, native speakers who come down and chat to them as well. And, and most people say that that part is a very special part. Mm -hmm, yeah, mm -hmm. yeah. I remember being on my immersion course and it was a beautiful course, but at one o'clock I was out in the street and mm -hmm. I had mm-hmm, nothing mm-hmm. to do. I didn't know what to do with myself. So it's a bit more, there's plenty to do. Here, mm -hmm, mm -hmm. Yeah, jolly good. Pues muchas gracias Greg y gracias por volver, porque mira, desde Canadá, que está sí, lejos. Es un vuelo ¿eh? de 12 horas, sí. sí. Sí, sí. Pues muchísimas gracias Greg. Gracias vale. Gordon, por todo. Hasta luego. Hasta luego. Ah la portuguesa. Desde monte hasta Paro se oye este por las tabernas, donde bebe vino amargo y porque canta con tristeza Muy bien, Vale, Vince. Gracias. y un regalo. Gracias. ¿Unas palabras? Uh, he disfrutado mucho. Uh, los amo a todos. <laughs> y hasta la vista. Hola. Hola. Aquí estamos con Kate. ¿Vale? Kate. Em, esta es la primera vez que has estado en el curso, ¿no? Sí, y, hoy es jueves. ¿Estás bien? ¿Cansada? ¿Cómo, cómo estás? Em, me gusta mucho el curso. Sí. Eh, encontrar los eh, em, estudiantes, y eh, comer con ellos. Y em, había muchos eh, riendo. Sí, mucha risa. Risas. ¿no? risas. sí. Qué bien, qué bien. You came with with in a group, didn't you? Group, with a group of friends, yeah. Two friends. Yeah, and you you were planning to come two yeah. years ago. Three years you? ago. Three years ago, and then obviously well, whatever happened, yeah. So, um, how are you feeling with the Spanish? Like being able to listen and understand. How are you doing with that? I I, I can listen really well, but mm -hmm. speaking is harder to get more hard, harder. It's, it's always the last it be easier skill. if I lived here. Yeah, absolutely. <laughs> absolutely. Speaking's the last skill yeah. that we get. Yeah. You know, we get all the other skills first, yeah? But, uh, so, but in terms of understanding, you, are doing fine in uh, understanding things, yeah? Muy bien, muy bien. Pues esta noche es la última noche y vamos a estar eh, con un músico en un pub y vamos a tener un, una fiesta esta noche. Sí. ¿Sí? Entonces, vale, muchas gracias Kate. Ah, Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, un abrazo. primero. Muchas gracias. Muchas Gracias, Guru. Toma y esto. Vale, ah, unas palabras me disfruté tanto. <laughs> Muchas gracias a maravilloso. <laughs> Dechamos de menos Terry. Hasta luego. May. May Perry. Um Me customer I got this uh I told us. Uh I